partido está bastante cerrado, dos carreras por una cuando estamos cerrando el cuarto. Y los toros toman la ventaja una por cero ante las estrellas, precisamente en el cuarto episodio. Romanquín King está bateando, bateador de turno, presidente. Le hace swing, está conectando Patazo enorme, profundo por el jardín izquierdo. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular aquí para Roman ese bateador rompió la rutina con un hazlo Tú también. Toma Pepsi. Batazo descomunal, pero descomunal, descomunal. Este muchacho que no se caracteriza por ser un bateador de poder, es un bateador rápido, un bateador de línea entre dos. Ahora <laughs> sacó lo que se llama un callo de... Él está sorprendido porque la bola... <laughs> se midieron los batazos. Este recorrido, mírenlo ahí a Roman Quinn. Ahí está el swing, miren. Una pelota desde abajo. Un eslogan. señor. Tres carreras por una está ganando ahora el equipo de los Tigres del Liceo